Универзитетот Гоце Делчев денеска започна со реализација на вториот дел од првиот уписен рок, кој што значи запишување на кандидатите кои што се примени по пријавувањето во првиот уписен рок. Почетокот успешен, студентите, новите студенти се тука. Разговараме со раководителот на службата за студентски прашања Димитар Љуботенски околу тоа како тече запишувањето и дали има одредени проблеми со документите и со уплатниците, се оно што е потребно. уписите се течат нормално, значи нема никакви застои, нема проблеми. А, од рано утринава, значи отворена во 8 часот почнаа уписите, се примаат значи уписи документи за сите студенти примени на првиот конкурсен рок. А, деновите се 25 и 26, значи денес и утре. А, и мора тој упис да се направи значи овие денови, бидејќи веднаш следува вториот конкурсен рок, тоа е на 27 на 29 август. Тоа е и основното прашање. Често пати се јавуваат студенти запишани кои што велат дали ќе можат да се запишат а, на десетина дена, значи би требало сето тоа го завршат денеска и утре. Токму така, значи мора да заврши денес и утре од причина што за жал нели вториот конкурсен рок е многу близко, веднаш само за еден ден што значи дека ние денес утре ги запишуваме студентите во и во среда веднаш да се види значи колку има што има слободни места и веднаш да додат тие места на конкурс. И сега и при пријавувањето, поднесувањето на документи исто беше разликата од минатата година со тоа дека нема шалтери на банки овде. Документите кои што се од нашите книжари на Универзитетот Гоце Делчев може да ги добијат овде. Меѓутоа дали доаѓаат подготвени со уплатници, со жиросметки? Па повеќето така, студенти доаѓаат со веќе уплатени значи средства. А, мислам дека веќе банките се има се има спремено и ги имаат направено веќе готови уплатници, само кандидатите подпонуваат лични податоци и тоа. Значи, за информации за било што сме отворени тука, ако во случај да немаат уплатено, значи ние имаме спремни примероци, значи листови со жиросметките и ги даваме на, на кандидатите така да нема никој застој. Така и а, очекуваме ли денеска и утре да се запишат сите околу 2116 кандидати? Па веруваме дека ќе запишат сите, Значи, секогаш има некои што доцнат, но сепак е пак ќе советувам значи, да го направат тоа денес и утре, бидејќи веднаш поминува вториот приемен рок.